Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Kevin Incredible mit El Hikaru. Und zusammen gucken wir uns welche zwei Künstler an. Und zwar... Und zwar, diese beiden Künstler heißen Navid Zardi und, und Jim. Jim. Jims. Ja. Genau. Und mit dem Lied Pause. Pause. Ist das britisch? Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, nein. Ich weiß es nicht erst gesagt. Also entweder Französisch Prost. oder Kurdisch. Ja, <laughs> eins von beiden. beiden. ja, wir werden <laughs> schon äh, erfahren, die Kombination zwischen Kurdisch und äh, Französisch. Etwas Neues, denke ich mal. Noch nie sowas gehört. Nee, habe ich wirklich noch nie sehr gehört. interessant. Und, ja. und Jim ist echt sehr, sehr berühmt, sehr bekannt. ja. noch letztens mit Dora ein Lied gehabt. Genau. Oder Mohammed Ramadan. Mal gucken, mit Navid Sardi. Wow. Mal schauen, ob ich dann irgendwas verstehen werde. Let's go. Ich hoffe. Wahrscheinlich werden die einen anderen Dialekt haben. Sehr sommerlich. Ja. Schöne Gegend. Oh, das ist eine richtig krasse Gegend. nur einfach 5K auf YouTube. Nee, ist schon ein anderer Dialekt. Okay. Ja, das ist fein so. gut, das passt richtig gut zusammen. Ja, Mann. Ja. Ich mag sowieso Metro James Stimme, ist richtig mhm. einzigartig. Kennt man. Ja, stimmt schon. Laisse-moi tout te raconter à cœur ouvert. Le souci, c'est que t'es parti vite comme une journée d'hiver. T'as quitté mon univers, quoi que l'on puisse dire. L'impact est dans mon cœur, un juriken que t'as lancé depuis Jupiter. Ey. Dieses Haus auch richtig geil, richtig cool und also dieses Video ist einfach Hammer. Wirklich. Ja. Kopfbedeckung tragen ja auch viele kurdische Frauen. Ah. Was ja. Sowas meinst du, ne? Ja, ja, genau. Boah, so ein fettes Auto. Muss natürlich Mercedes sein. Okay, ein paar Wörter verstehe ich schon. Sehr schön. Ja, ja. Falls ihr es auch versteht, like das Video. genau. pievdi pjellë Kubivë shtyk, boa sena sjell Tıllama pey, tıllama pey, tıllama pey Deyteyler seni peyteti Hatta sana auch so eine Mischung, so ein bisschen so auch Latina, weißt du? Wie mit Gitarre, so Spanisch. Tıllama pey, deyteyler seni peyteti Betvatetim rataki Basne vitesan halgirin ataki Nice. По-по-по-по-после тебя Нас стиля сар, сука, на дорогу بيددا شارا لسراوي طلي بكي ددا بو بو بو بو بوز لبدا Je crois que tout est dit, j'ai déjà lancé les dés, repéré toutes les mines, je vais pas doubler la mise, tu m'as tapé dans le mille, pas sans faire de polémique. Das letzte Lied von dem war ja Kurda, was wir angehört hatten noch. Der hat noch dazu reagiert. ja, ja, genau, stimmt. Da konnte mich auch Da noch konnte erinnern. man noch Verleih machen, aber Ja, ja, diesmal stimmt. nicht. <laughs> Ja. Vielleicht kommt es auch zum Schluss. Endfahrt, maybe. <laughs> okay, der kommt auch nicht. Hast trotzdem sehr gut gemacht. Ja, Wirklich. mal was anderes, ne? Auch. Ja. Schön. Also eine Mischung Kurdisch, Französisch. Ja, gab's doch nie und hört sich nee. gut an. Sehr schön. Also da könnte gern äh, mehr rauskommen. Ja. Schön. Liken wir. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied in die Kommentare. Äh, feiert ihr diese Kollaboration Natürlich. auch? Natürlich. Äh, und ja, Falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Schaut auch unsere anderen äh, Navi-Reactions an, genau. die wir genau. gemacht haben. Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis genau. zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. So Spaß.